Eng vun de Missiounen vum Lëtzebuerger Filmfong ass jo d'Promotioun vum Lëtzebuerger Kino ze maachen op där enger Säit an op där aner Säit nei Filmer un d'Entwéckelen ze kréien. An dat sinn eigentlech déi zwou Haaptmissiounen, déi mer hei maachen. Dat heescht, mir ginn eraus zu Berlin, mir probéieren eis Produzenten, eis filmschafend Leit ze ënnerstëtzen an deem, wou se hir Filmer engem Public méi no bréngen, mee awer och Leit déi wëllen d'Filmer kafen, dat ass eng vun den Haaptmissiounen, dat heescht dobaussen ze weisen, wat ass Lëtzebuerg als Filmland, wéi vill Leit schaffen do, wat sinn d'Aidë déi mer kënnen offréieren, wéi eng Filmer ginn do gemaach, wat hu mer un Techniker, wat hu mer u Produzenten, wat hu mer un Acteuren zu Lëtzebuerg. Dat ass dat eng vun den Aarbechten a Missioune vum Filmfong an déi aner ass et natierlech och ze kucken, fir datt mer nei Filmer op Lëtzebuerg kréien. An doduerch probéiere mer eeben iwwert de Wee vu Reuniounen nei Produzenten ze fannen, déi mer mat Lëtzebuerger Produzenten a Kontakt bréngen oder mat eisen auslänneschen Homologen ze schwätzen, fir kënnen Koproduktiounen ënnert deenen eenzele Länner ze favoriséieren. D'Certificat, vun deem mer déi communément gebraucht gi sinn, fir eng indirekt Hëllef duerzestellen. Dat heescht, de Produzent krut keng Suen direkt vum Fong, mee krut se iwwer de Wee vun engem Zertifikat, wou en e Bréif krut vum Filmfong, dass en esou vill Sue ka vu senger Steiererklärung ofrechnen, an deen Zertifikat huet de Produzent dann enger Bank normalerweis. Verkaf an e krut doduerch direkt méi Suen an d'Bank huet se op hirer Steiererklärung gülteg gemaach. Dorobber hi sinn d'Suen op en indirekte Wee an de Circuit koum. An dat wëlle mer elo ofschafen a mir wëllen dat indirekt Steiermodell domatten ophalen a mir wëllen d'Suen op eng direkt Aart a Weis un de Produzent ginn. Dat heescht net méi iwwert de Wee vun non-recettes fiscallen, mee vun iwwert de Wee vun enger direkter Aide, déi de Produzent vun eis aus kritt. Et ass esou gewiescht, dass mer ronn an deene leschte Joren, en moyenne an de leschten zwee, dräi Joer, ier mer mat deem Modell opgehalen hunn, hu mer enger fënnf, 26 Milliounen un Produktioun iwwert d'Filmproduktiounen zu Lëtzebuerg iwwert deen indirekte Wee vu Steieravantagen ausgedeelt. Elo kréie mer dee selwechte Montant direkt an eise Budget a mir kënnen déi dee Moment direkt a Produktioun ginn. Dat heescht, deen, dee bei eis kënn, dee freet un, seet, Ech brauch esou vill Suen. Mir bewäerten, ob en se ka kréien, a da kritt en déi Aide vun eis direkt an d'Hand an e kann domadder seng Produktioun maachen. Fréier hate mer Certificate, dat Zertifikatsgesetz, dat waren 5, 26 Milliounen. A mir haten nach eng direkt Aide, déi ëm déi sechs, siwe Millioune war. An déi zwou zesummen, dat ass dat, wat mer elo hu vun elo un, fir fir de Filmsecteur zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen. Mir hunn Mat deem hei Mechanismus u sech näischt geännert, wa mer den, déi direkt oder indirekt Aide, ännert u sech näischt d'Relatioune mam Ausland. Dat geet genau, dat ass de System en tant que tel ass ëmmer ganz compatibel gewiescht, fir datt Produzenten probéieren, déi Lëtzebuerg Hëllefe mat deenen auslänneschen ze kombinéieren. A mir hunn do ëmmer opgepasst, datt dat gutt iwwerenee klappt an datt een dee kann, zesumme kombinéieren, fir dass mer kënnen a Koproduktioun mam Ausland schaffen, well mir brauche Koproduktioun, mir brauchen d'Ausland, well een net kann d'Suen alleguer zu Lëtzebuerg fannen. Mee d'Aiden u sech, wéi se momentan fonctionnéieren, sinn Aiden, déi identesch et och gëtt an anere Länner, soudass et näischt Neies ass, et ass näischt Extraes, mir hunn näischt, d'Welt net nei erfonnt, mir hunn just probéiert dat, et ze gebrauchen, wat der Realitéit entsprécht a wat eis Filmschaffend kënne brauchen, fir nom europäesche Kinosmechanismus ze fonctionnéieren.